Hola, estoy con Javi Creus de Barcelona, eh, que tiene eh, una, eh, es, es, el director de Ideas for Change, basada en Barcelona. Javi, ¿cuál es tu expectativa sobre este evento? Yo estoy excitado como una pulga con este evento, porque creo que es fundacional del movimiento abierto a nivel global en todos los campos. Y creo que esta es una fuerza irresistible y que entre todos, somos los mil aquí, podemos promocionarlo de manera muy abierta. Muchas gracias, Javi.